तुर गैार रोट तुर गई घर दुर गई

ماں باپ خدا کا واسطے منا لو جی اگر ٹر گیا نہ کمر سو دیکھ بن کوئی فائدہ نہیں ماں باپ منا لے سن لو